इस गाड़ी में वो ही अपने पापा को घुमाएगा जो शेयर बटन पे क्लिक करते ही दूसरे नंबर पे आएगा शेयर करके देखो बापू तेरे करके ना तेरा देख लोगे तू साइकिल कट्टी ते ना गड्डी जोगा हो गया